tetap pergi, tetap menghabiskan Sekadai Sekadai نعم أسكعي بابا يا حالي خوي داي وين بسكالي خوي داي መናእሰይ ትግራይ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ብሩኽ ማፀነን ኣዴታት ትግራይ ክብሪ ንዓኽን የቐኒየልና እያ እታ ትርጉማ ከምታ ዝገለጽና እያ ኣብ ሰዓትኩም ምሳና ኣብ ሰዓትኩም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ንኽትቅጽሉ ንኽትጉብዙ ንኽትብርትዑ ቃልና ቃልኩም እዩ የቐኒየልና ንዘንሸራሸርኩሞ ድንቅ ሐሳብ ካብ ልቢ ነመስግነኩም ንንእደኩም መራፃና ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ንኹሉ ብመዓለት ረአየ መረፃ ነይሩ እሞ የቃድንየና ነመስግነኩም ደጊምና ደጋጊምና ድማ ኣብ ቤት ምክሪ ትግራይ ክርእየኩም ተስፋ ንገብር የቀኒልና ሓደ ሚልዮን ካብ ደጋዶና ተረኪቦም ኣለዉ ክብረት ያበልና ዝተሰርሐ እዩ ጠቅላላ ካብ ነጋዳይና ዞም ነጋዶ ዘዳለዎ ሽልማት ክልተ ሚኢትን የክልል መንግስት ህወሀት ወይም ሌሎች ፓርቲዎች ወይም ሌላ አካል አይደለም። የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ በሚመለከት የትግራይ ህዝብ የሁሉም የበላይ ነው። ዳኛው፣ ይግባኝ ሰሚው፣ የመጨረሻ ውሳኔ ሰጪው የትግራይ ህዝብ ብቻ ነው። አንቀጾች እየቆጠሩ መተርጎም ጊዜ ማባከን ካልሆነ በህዝብ ውሳኔ ፊት ፋይዳ የለውም። የትግራይ ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን መብቱ የራሱ በመሆኑ የህዝብ ውሳኔ ከመቀበልና ከማክበር ውጪ ሌላ አማራጭ መዳሰስ የቆጡን አውርድ ብላ ብብቷን ጣለች ያስከትል እንደሆነ እንጂ ሌላ ፋይዳ እንደሌለው ከወዲሁ መገንዘብ ይጠቅማሉ። በተገባደደ 2012 ዓ.ም የአማራና የትግራይ ህዝብ ለማጋጨት ያልተደረጉ ሙከራዎች አልነበሩም። የመሬት አስመላሽ ነፃ አውጪ ኮሚቴዎችና ሌሎች የተፈለፈሉ በማሰማራት ትህነግ የምትባል ፍጡር እስካለች ድረስ የአማራ ህይወት ከምስቅልቅል አይወጣም እያሉ የህዝቡን ስቃይ ለማራዘም ሙከራ ቢያደርጉም የአማራ ህዝብ ማጭበርበሩ ይብቃችሁ፣ የራሳችሁን ችግር ፈትሹ፣ ከትግራይ ህዝብ ጋርም አንጋጭም፣ እረፉ እያለ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ በመታገሉ ለአማራ ህዝብ ያለን ክብር ደግመን መግለጽ እንፈልጋለን።